ampuliriza oli ku 89 katonyeze mukaaga top radio njagala kwebaza okuba nga okyawuliriza eno ah, lunaku lwa balaza nga bwemanyi nti buli balaza program ebeera okwatibwako 22 ngaomwanjuzi nze stephen danistan busuulu akwagaliza byonjagaliza era negatibwako media consultant tamala emirundi omukukunavu mutabani wa yohana mirundi ne molina matuvu netukubaganya ebirowoozo ku biki ebigenda maaso mu ggwanga kyoyagala n'otwala kyotayagala nokirekera abakyagala ensi netambula bwetyo njagala kusaasira mhm. afunye okusomozebwa okwenjawulo afunye ebirungi mukama waffe yeebazibwe ah, leero olunaku purezidenti museveni lwasuubirwa leero okujja okwogera eri eggwanga ah, ku nteekateeka ah, z'okulwanyisa covid wezituuse naky ekiddako ku muggalo gwa lockdown yatutegeezeza ku labade nti ajja kudda nga wiiki tennaggwako eno mhm. atutegeeze tulinza esawa mhm. bbiri tunaatusiibula wano nga tumuteekako live ngaowuliriza biki ebigenda mu maaso naye mawulire amabi nti ate kesi ezigenda zirinyalinya mpolampola ogenda okulaba akawungezi ekyekyeseza leero waliwo hmm. omuntu omu eyazuuliddwa nga alina covidbapolisi ababadde ku mirimu hmm. basatu balina kati baweze kinaana mumwenda okunoonya contact oyo beyakwatako beyakola ki hmm. eh, omanye sente zebatwala nedda nze nabagamba nti ekiseera ekisinga obukulu omulwadde tatwala sente nyingi ebiseera ebisinga obungi naye ebibaawo ngaomulwadde amaze okufa nga mulwadde amaze okufa hmm. nti omulambo gulemedde mu ggwanika nti abakazi bakubagana olw'ebintu hmm. abaana baagala kuttingana olw'ebintu hmm. wedingi nga mugitegeka tebambi kizibu nnyo okugamba nti omugole yasse omugole omukazi gwabadde agenda okuwasa okujjako ngaakyuse dozaale ya cases mm. mene gundi killing is happen after marriage era bwobatunulira ku mikolo nga bekisinga kumbaga tolowooza nti waliwo alikikola munne kibula nze mbagamba nti buli omubalabanga mukodomi wammwe ng'aleeta nnyo ebintu ku piikapu mutegeere piikapu nti olumu eyinza obaleetera omulambo ekitegeeza omukazi amwagala nnyo kati ate omulambo gugirawo nokwagala anti battiŋŋana era mu yurobu bakita homicide ti omukazi asse ebbaawe egondi tibyobyobiyita homicide kakati nze mbagamba nti bino byonna president museveni byazaakola ngaakola bwomu hmm. byali perfect olunaku lwe yayingizamu abantu abala obubbiro baatandika hmm. era embeera nze president mwesiga nabeera naye emyaka kumi nena ate nga nali sigenze kukola mm. nali ngenze kumutundira bwakola bintu bye era i benefited alot kyenva ŋgamba nti oba naafende muhozi bwalibwabanga afunye chance eyobuzaabi nga kitaawe bwalifuga eggwanga katonda ngaamuyambe nagoberera kitaawe eggwanga liribeera bulungi kubanga bano bonna basinga obungi abamwetolodde mpozi oyo omuka ate eyo tayinzaye tayinza kukwata ku ggwanga tukunga abantu pulezidenti bwe yayingizaamu abalala nalekera akukola yekka obubbi bwe bwajjira bwe bwajjira kakati the most challenging period batugamba mu byobufuzi the most challenging period is to graduate from a crony prince to a, common, to a king okuva ku mulangira alindirira okugenda kubwakabaka hey. bambabazi bafiiriddewo babesije bafiiridde bade museveni yayagala besije besije national political commissor mm. bayogera bwati besije erina amaanyi wano minister of state for internal affairs obusikale buganda kakati ekyokubiri abakazi bameka nga bafuna embuto abafa nga bafuna embuto mm. they don't even detect it because the proced exercise is very enjoyable wabula emiranga gibeera mu zaaliro that small time period where a baby pops out of eh, its mother's womb hmm. awo bafiirawo bayitirivu kakati today what is important is not museven to open or not open the challenges ahead zezisinga obukulu obaggulawo bataggulawo eh, ah, ah, eh. okuggulawo kuli worse than obutaggulawo anti nkubuuliate nze nyiiza abantu mugambye nti muganye obabuli ekintu bakitegeera mangu nti south korea ku sande yasomye mm. wabula mu kanisa ebeeramu abantu olukaaga muatano yabaddemu abantu bisatu distancing south korea yalonze yuka line observing line in line observing social distancing come pick a paper they give you a temporary uh, gloves, you vote. After voting, you remove the temporary gloves for burning. The pen you are using, you either go with yours or you, you, they are burnt. okulonda kwabaddeyo ne wano tujja kyadoptin anti kakati wano ekizibu ekiriwo gwe banagula gwogamba nti genda ogule santiza ateeka mu mazzi gwonoga nti genda ogule temporary gloves ajja kkola ajja kkola feeke bwonogamba nti peeni zookebwa bajja zizayo mu saculation kuba onaatiikiriza butiikiriza ekyajjudde tize problem nti manaja wentebe olowooza afuna sente meka entebe ku kisaawe mm. howmuchmadasiget bwe bafulumya sente emilliyoni ekikumi ogula sanitizers bazigula all of these ministers they educated they follow events they have tv sets in their homes Mm. what did they do tebagenda nebakima abalwadde nebabateekeka ewaabwe it had to be a law nakakiraba emirundi ebiri mu history it had to be a law for ministers to force them president yabatunulira would have sacked them nti naye babatwala mwabwe mu maka gaabwe ekibategeeza they are ignorant our highly educated people who can be in cabinet are ignorant maka gabwe he anti bajjangayo bajjangayo abantu mu kalantini abaana baabwe bakine babatwaleeka anti basoba twaleeka ate abavudde mu risk countries to avoid paying dollar lukumwe bina dollar zili nabano nabagamba nti immigration department yeyentebe eristaka ne 20 passports pozi nga bazookeza kubanga passport bazisigaza ne bawa abaserikale batwala abaana mu woteri nebabata nebagenda ku dola bisatu thats your country kakati abazeeyo ekyo kyebakoze they have observed t bonna tebayiseeyo omulundi gumu hmm. essential services e, e, e, ekyokusatu abazeeyo kyebakoze era okwati germany germany ebadde ekoze bulungi nnyo mu alia gondi nga president bweyakola obulungi ennyo mu aliya nga yeyeka yayogera babiti banayingiramu bwe bazeeyo abajamani ku mulimu bakizudde ngaate abantu lukumi bafuna buli lunaku eh, ekitegeeza one contact nti bavuddeyo in mars mm. two theyate system of traveling nga president bwajogera bases tubes bazifuyidde mm. it hmm. could be nti akawuka kano kubayize new this is a new virus mm. tewali agiinako konkuluzifuji teri akamanyi nnyo bayinza okuba nga akawuka bakasanzeyo gyebagenze hmm. kakati gwe bakugamba nti kupulasitika kamala bbanga ki hmm. kupulasitika kamala bbanga ekitegeeza muyinza okgenda nemukasangamu waliwo omusajja yafuuwa omukka oba yali alidde bisi naggalawo enyumba nafuluma newaite n'olweggulo nakisangamu ngaggaddewo ngeri omukka gwe yafuuye ku makya mweguli hmm. kakati oyinza akabuka kano kaggalirwa gye bakola kakati bwotunulya situation eyo kuya uganda what do you get nti even if the president acquires a company nti before you go inside your shop landiroad abeerewo kuba mujja kubba eŋŋana engoye mulimu mukaaga hmm. mulimu kumi waliwo ajja okujjabba engoye z'abanno it should be only the landiroad to come n'abazze okukikola ki okugira okufuuyira we would enter all working places after sanitizing them bona ogamba sikyekanso gegula omunge mutekamu amazzi this is a ugandan nga bantu bafa ngaolo ifot yonna gyemukoze ekoze eki ngaefudde bwereere mm. to omanyi nti omusiraamu omwavu mukisiibo yeyagala nnyo agende wa sheeka mirundi nasiibulaku kati bayinza mugoba naye ekisiibo bwe kiggwaako kati ewa mirundi kiki ekikuliisaayo kaakati nabagamba nti mu nsi omuli emmere ng'ensi erimu emmere temubeera riot ng'ensi erimu private sector temubeera riot hmm. ng'ensi yafugibwako bakabaka monakico societies omukulembeze tavaako these are very important factor nti today ani abye emmere nze bulijjo mbagamba nti mmwe oba muga nti enjagebaluma ngeza enkoko enzibwenjogera nabewaza nti edistance nembaga nti obutale emmere esulamu nga temugibbanga mu uganda is not ihanga takizibu society zaffe zimanyi nti weare socialists nti sikusosolagana baganda baddire ekigambo socialism socialism kiva mu social insects ezikolanga enkuyege ezitambulira awamu nti gundi abagaga how many people did harm nabana abagaga banzeyi bani mumulowooza bwe bajja eno ne bagaba abantu bagenda waabwe kubasaba naffe batusaba andi amuselective nange nyinza okubeera ku kyalo nemanya nti oyaliva lunebo nemuwa sente definitely kakati today besi yabadde tayogera gundi yeyakubiddwa bobiwaire ayinza butazuukuka nkubuulira kakati besiyo abadde asirise waayi pulezidenti museveni yona alina omukisa munene museveni is iraq mani batugamba mu byobufuzi everything is determined by iraq hmm. eh, lwakigu wava wano nogenda osoma nofuna fist class hmm. wano wavawo bamea tewali everything is iraq amnothe most educated person generalist in uganda bano bufere buno obubye sente obubba ne museveni nabusonyiwa mumawulire bwasomaki <laughs> kabusenga loyano kakati mwembabuulira nti gundi eyo gyebayita public gundi hmm. kooti yaginalifayinga nti teriyo mutambulenga bwemwagala kino nekijjamu kati tude open up abantu babadde abali ewaka kati bagendagenda mu lalizi anti olwaleeta ajja zigula ate nga bafulumye ojabalekabafulumebweruplaya nze kyenkugamba sibaga nti temufuluma am hmm. just looking ahead kyekigenda okubaawo kyekigenda okubeerawo nti babeesi bagenda kutandika okubinuka bani bagenda kut kyova olaba nze nababulira nembagamba nti bwoba oyagala okutabula omukolo nze njogerera ku mikolo bagabe emmere oba bagabe soda tiwaddamu kubeera order hmm. nembagamba nti luuku emmere yonna wogigaba ereeta commotion kati bagambi kuba busogeeyo abantu bayikidde lola etambulaesbasikakobusawo eh, kubanga ekyagireetera emmere okubeera enzibu n'ababbi ne bagibbiramu nti how can you distribute food without causing commotion and congregation what method do you have bayekera bebagirina awo museveni hadi twadaputitwe ekiyekerawo era nabagamba nti emmere erabika teyali ku paati ya museveni mm. kyova olaba nti bwaguddewo emmere emmere etabudde omukolo kasi tolaba nakiraba kuwakibuule wokka kibuule aleeta loleza emifaliso bbiri nazitimba mulale olwokuba experience has shown nti kibuule emifaliso agabira buli mukadde yenna tebagirwanira ewakibuule emifaliso gibeerawo oda netereera tewali walala kati tamutandika okugaba emmere how can you distribute food yabalema kuba tibaginaako pulaninti ebalemye lwaki tebalina method an efficient method eyokugaba emmere without causing commotion how do you do it teriiyo tebagirinaanti ah, ah, nkubuulire ekyo nakyo ngenda kitakati nkugambye nti ebyo kasitoota ekyokusatu ekisinga obukulu it will take about two years tugookutandika emirimu okutandika e, bwebagulawo tubale emyaka emirala ebiriukan bay okujjako abatono enyufu abagula fashions hmm. fasobolo timugenda kutambula who can buy a new suit now is it necessity in the family who can buy a new gomes now hmm. who nga nafudde obulwadde obwo bali bebamwezikira naye nabagaa nti fe emizimu gyabaganda entaana muzirambe emizimu gijja kubanga abaana zibabuuze nabaga nti okuziika omuntu kyamaanyi nnyo omusajja eruweero mu luweero mm. omusajja yabagamba nti kitamu esasi lyamukubiraawo era wetwamuziika nitulekawo n'omuti gwomutuba nituli mujjukirirako ne basimulayo amagumba babanywa essuumwa essuumwa gwe mwenge gwemunywa nga mumaze okuziika mm. omuzimu negukuba omwana asanti saana kwamaziisi lakini mimi si muntu yapa muntu wajumani ate amagumba ne bagazaayo baganda can spend a lot of money to collect a cops from Nairobi or anywhere. But they cannot spend that money to go and see patient. omufuta eh. aba munno bagenda ne baziika eh. naye okugjayo amagumba g'omufu nti kaba kalombolombo mu famire yammwe mulina omukujjayo amagumba nabana abafa gundi entana muzirambe bwabafiire dubai eh, kubanga omufu letmi tell you kakati ffe mu baganda tulina emikolo mingi nnyo mukazi wo obadde omwagala nnyo obabala obadde omwagala nnyo mm. omanyi nti okola emikolo egimwegobako eyalisanyusa nti muloota ngaakomyewo eh, eh. eh, kituufu yes ogenda omuzimu bakukwate bagwoteate nga badde mwamiwo mukyalawo nkubulya negamba nti ababadde bayambibwa nga bayimiridde ku bantu ng'oli mu nyumba y'omusajja gwerenti togisasula mm. ogamba tuli bubi kakati immediately you open ogenda kusasula lenti naye nga gyokola tewali so expect more violence than now yeah. yes Singo. ku mulimu abantu banagula ki mwaba texiros mugenda kutunda ki mm. mmere yegenda okubeera ki ey'amaanyi do you believe nti abantu enende gye baliddemu bakyatirayo okulya fundukululo mm, the eating habits zigenda kukiwuka nti if we have been surviving kyova laba nga tulya bwe tutyo mm. nze mbagamba nti nze wenakulira nayagala nnyo okugenda ebuyindi dwaki mukyere mm. olunaku olo anti nga omukyere tugulya lunaku lukulu eh, many families in the villages used to preserve rice for big days eke christmas and easter mm. era nga tugamba batugamba mumale okulya emmere tubawe omupunga bagufumbiranga mu bokisi omupunga kakati nga tetubirya nga tulya matooke yemmere muwogo yenzesimu abaana bange muwogo yava portugal bamuleta kusiriwaza bantu timuwogo bwomusimba teyetaga kola tudivotetime ekyokubiri muwogo bamuwanga basibe e thailand bamuwambiza okukwata nga omuwadde omuntu bakuziba emyaka musanvu kasava ayina sitaaki atta obwongo kenkukwadaga amayundisi baibwayisaani omwana atanamira mannyo nagalya tamera kenkukwatire wange mba ofumbi akatogo kamuoko nyinza okuba emigono dduka kakati what is important now at the challenges ahead that the situation will be worse people are going now to be move gwe waliako ebbanja nti nasibirwa eno you will be have free movement okunoonya gyoli mm. kakati ababbi bali ahead of museven batya ate tabasobola batya mukino ababbi bakugamba mbu waliyo domestic violence tukolewo ne centers gyetutwala abakazi abakubiddwa bane nze omuntu omu ku bantu bensinga okurespectinga mu uganda wano bwe mwogera muyinza okyewuni n'abagereka n'abagereka wa buganda mu respectinga sylvia nagenda luswata bagenda ababbi nebagamba mbu ekisakate kya nabagereka kituuke ne kumiruka nga banonja kibiramu hmm. first of all the moment you create more you duplicate the, the original one loses value meaning nabagereka yakiremesa ababbi abamanyi ekikyekyo kyokka what others have done is to duplicate naffe tulemeza abaana ku masomero naffe tukola tutya naffe muholire tulina kino butoriginal kisakat has remained the same mukireete ku magombolola kitokeko nek babiremu mm. ababbi baali bekiyita nekigaana yes mugezi ababbi bawana abamanyi nze nange wendabeera ne kabaka ennyo nga tuli bamukwana nze ababbi bebangobayo kabaka yawandikako amakula abakyajjukira mukole ebintu biri era mu histoly nabadde kiri kyembagamba nti museveni hard to put a law mm. to be tough against his educated ministers who are smuggling people who are from quarantine and isolated areas. The second point, example, I can quote, in 90, it was only in Uganda where the natives were forced by the colonial government to participate in the vote to get independence. Abaganda baganda. It is only in Uganda mu Buganda gonna. Buganda yali remesezo Uganda. The British government, the colonial government had to put a rule. to protect voters to gandi vote tekirira walala kiri mu uganda mukka <clears throat> kakati nkugamba nti ababbi balengera wala mm. ababbi bakuga nti domestic violence abakazi mubaseparating nabasajja babawe mmere mbu omukazi kati alaba nnyo omusajja nindo bunyongu onyongu wasomera bwerere e makerere enyango gizimaiclassmate e emakerere yasoma mascom e, onyango teras give us the statistics of two years about domestic violence and the statistics of today because if women, men are killing women they have been killing if women are killing husbands they have been killing you, you give us an upsurge of statistics onyango onyango give us the statistics so, omwaka nyamtwa yes, yongedde yes these are mafias who want to grab oyo mukula yenyini ekyo mukula yakirimu netimuyeekyo ah, ekintu batuula musoveni tabasobola mbabuulira nti kati ekyo tekiriyo they are now seeing each other for the first time basulawa babadde basulawa mm, mm, olunaku lwa saawa 12 bebaka saawa meka naye tunulamu naawe okusiiba mwenna unlike nthe pasinga okeerekani nojja nokola katoli waka akati ate omukazi bwomuleka gwe ne bakusiba mu kkomera obwongo bw'omuntu obwongo bw'omuntu katonda ebukola buli adaputive nti eprisonisman akabira wiiki esooka n'alowooza amaka ge mm. nasosolaizinga ne banne nti gwe okabira ki gwe kitatta nti myaka munaana kakati ate ye sebuufa ayogere ki ali mwana yitabala nakubala okujako nga subuli mukooti emu ya court of appeal eh. kakati people socialize ekyo tebakulimbanga i want ogundi oyo patrick onyango mm, to give us the statistics obenanga about the upsage of, of domestic violence and it should not be the police olitakulimba it should originate from the yeroc how can you walk to the police station using what some police stations are far oh, kyenkubuulira ebyo byonna kati gobyogera balimba bagala kubba sente zabantu and for how long but you see we need counselors we need counselors wened cansalas cansala weyayo esenga ah, tebiriyo kubba sente thats one mwebabbira sente t nti bo bali omanyi nti bakulaza emmere gye balina bakatongole mhm. for the first time the katongole committee balaze emmere gye balina nawa nacountabilitynembagamba nti bagezi bakatongole bakuŋŋanya naye akakiiko kali akali mu prime ministers office nesente mukakanizize atereka bazogedde akawunti eriruda yabwe akawunti hosainz ebyo mutemubibuuza because you ordinary people mm. kati kitegeeza nti ye museveni alekinga fa emmere eyo mm. agiterese for the future gyeri nkugambye nti wasi situation egenda kujja wano kati the after mass of coronavirus ate nga batadde anti nkubuulidde oh. batadde mu butale mukyajaamu you must maintain two things sanitizers ah, masics and social distancing everywhere where the countries have gone relax restrictions and esenso tebakiyimbula mulundi gumu naye ekyakatongole yomusiima okulaga byakafunaanti kakatianti kakati kagwa kankubude ne katongole kyeyakoze mukwano gwange naye tekiriyo mukimanyi hmm. lwaki bapapa benaku zo ntibakyalwako nga babalonda bapapa balwa bakadinali okulangirira papa papa bwebaba tebanamulonda bafulumya abantu bayiika mu enclave mubalondera papa babakadinali nga baluddeho basobola abantu basobola okujja ne balumba emmere nti gyeri nebagyekabira abaana basobola okulumba efumbiro e, e, e, emmere nebagirya kakati ate okubalaga emmere ngaenjala ebaluma naye abasajja abo bagezi babala mafiya yawano museveni tagisobola lezimiteriyo bwe baali bagala okwijjamu aponye baddira obwonga bwaponye nebijenjala nebabiteekamu ettaka nebagaa nti aponye birimu ettaka naye nga abiraba ekkulu byowabukedde ne kabusenga owa new vision ali ne mandera bafunye amawulire kakati tebakugamba ti aa ekyo nali nkimanyi all the food that must be fed to people must go through the national bureau of standards but does, does he inspect ehololoole hmm. waliwo munange yankubedde simunaŋŋamba nti waliwo omusajja wekawempe yasooka natwalayo lwola ebbiri eyokusatu nebamugaa nti enfunemuga ekituufu yateeka kasooli oyo wekawempe wali ba veterans yateeka kasooli ebweru enkuba nayemukuba enkeera yasabuse i was happy mbaddadde nkimanyi nti oyo yalowooza nti tufiidinga bufiidinzi gundi the national gundi bureau of standards oyo omusajja manyendo are you realizing now that that department is very important eya unbs hey. Eh. uganda national bureau by now ekebera omutindo we would have branches in all districts of naye bayinza okuga nti abakola mu kitongole ekyo abayigirize tetubayina